calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu waa idin salaamo walaalayga qaaliga meel kastoo adduunka aad ka joogtaan waxaa idin salaamaysa walaashiin farxiyo nuur kusoo dhawaada janaalkeena farxiyo kuukeen hay asxaabe farxiyo maanta waxaa idin wadaa hadduu ilaahay idmo waxaa idin wadaa burmalab insha allah oo nooc kale loo sameynaayo midii ka hordhacaayay waa arki doontiisa u sameynaayo insha allah inta waxaa ku haystaa labo bakeeri oo bur ah eh. aa inta ku haystaa labo bakeeri bur waayo bakeerigaana kusoo cabire intan waxaa igu jiro caano budo ah oo caanaha saliid yar aan ku dar rabaa ama suub waxaa haysatada ku darsan kartaa inta waxaa ku haystaa sokor inta waxaa ku haystaa laba xaba ukun ah iyo leebato ama faxiso aan soo qasay leebatado haddaa qasay mar horaa qasay ilaa soddon daqiiqa camale biyaha ku jirta mafahanteen qaandadan oo haafkeeda ilaa inta joogo waaye aan soo qasay biyaan kusoo qasay maadaama leebatada ay waaweyn tahay saas darteeda ama fixisada saas darteeda usoo qasay waaweyn waan kuuskuusa ahayd saasaa usoo qasay مركز ده حنكو صدر صنايا سكر حنكو صدر صنايا إن شاء الله يعصب ذي يبقين بودر أقدر إن شاء الله سكر تكر على وقص ربع هدو إله إدمه سكر عن كرك أقدر ربع هاد السكر تمت بديناي وحنكو لو صدر صنايا عصب عصب ده وطاسة هذا أنا حنكو صدر صنايا وحير بقين بودر إيه أنت أنا سكر قصايا raalli ahaada nuunayadeeda ay la joogta way diida inaa qof kala haayo marka waxay dhaha hooyo jooga camalet hadal mataqaano laakiin way diida dadka dhan marka saas darteeda iyada ila joogto haddaa qayladeeda maqashiin ka raalli ahaada asxaabteeda oo idinka raali gelinayaa ilaahay ubadka ha noo dhaafo daraya wax yar saliid eh intaana isku qasaaya insha allah biyaan kusoo qasaaya ila socdo sacbi haddana waa isku qasooyaa ujeedigiin si jilaacsan muu qasaayay bur malabka caadiga maan burkan bur adag camal aan u qasaa micnaha sida rootiga iyo ceeshka iyo loo qasaa u qasaaya insha allah iyo sabaayada iyo oo loo adkeeyaa u adkeynayaa micnaha saasaan ka wadaa ma fahantiin haddana bur kalaan kusoo darsaday asxaabi waatanaa waa soo xeshay maasha allah cabaran idinka jara kaamirada noocinha waxaa sugaaya intuu si fiican u xashaayo softee kasoo dhiga hadda ujeediin inaa waqtiga idinku dheereeyaan diidaaye isla hadduu soo faxaa insha allah wax yar kadib labaatan daqiiqo labaatan iyo shan daqiiqo kadib wuu soo faxan insha allah because tana cabaar soo dhigama waliba tada cabaar ama fiixisadaas u taqaanidba cabaar soo dhigay marka had wax yar kadib wuu soo faxaa insha allah markuu soo faxo aan dubanaynaa saa u sameynayana waa idin tusaaya insha allah ila socda asxaabteeda waa kana uu noo soo faxay toban iyo shan daqiiqo kadib maasha allah saana noogu soo faxay oo jeediin suu kusoo isagana hadda wax yaraa isku celcelinayaa kadib waan fidinaya insha allah nala socdo asxabtey saana usoo goostay hadda waan fidinayaa insha allah fidiskiisa weyn ma ka dhigaayo yar yaraan ka dhigaayo ma fahanteen macnaha saa iduma fidinooye baakana haddaa soo fidiye saana u jaraysaa daarabta dhowdhow baa ka dhiganaya daarabta waaweynaa ka dhiganaya saa jeceshahay kadib afkaasaan waxyar jarka siinaya waan simayaa inaya insha allah wuu dheeryahay పచ్చిమాయ essa colher af kale ka samee markaasa waa kaasa asxaabiye laakiin asxaabteyda saana kusoo dhameynayo insha allah dhammaantood markaa soo dhameeya idin tusayaa ila socdo waakan asxaabe inta waxaa soo saartay digsi saliidan kusoo shubtay waxaan sugaa intay soo qandaceyso saana usoo diyaariye waakaasa iyo saxankaana kusoo diyaariye ujeediina umaleynaa saasa usoo wada diyaariye markaad waxaa sugeynaa intay saliidda noo soo qandaceyso saliidda markay soo kulaato kadib saasaan ugu fiirinayaa kaasaa ku garanaya inay soo kulaato ina kala weli waaye hadda waxaan sugaynaa intay noo soo kulaanayso kadib aan dubaynaa insha allah ila socdo bismillaah asxaabteeda haddaan kusoo ridayaa waan soo kulaaday wax yar kulal zaahidka marabo because inaa dhexda ka karaan rabaa burka oo burburinayo mankeediina wuu faxay intaa ka kala sii wixinahay micna haafkan kii qaybtii hore waaye ma fahanteen asxaabteeda waa kana maasha allah wuu noo soo gadudanayaa saan lay ulaaqaysaa micnaha waa gadgadinaya saliiddaa ku gadgadinaya suu gaduud kuugu noqdo jadiidka noogu soo gudubinooyo maasha allah waa ka bixinaynaa hadda warkaasaa diyaaru noo yahay maasha allah cadcada u malayninaya warkaasa macnaha laydkaa saa'id ah iftiinkaa saa'id imaayna gaduud waaye الصحن بالثلاثة سوف تبتديني ان شاء الله الله وتبين كيف صوتها hees agteeda haddana qeybta noo diyaar waaye saan le ilaa uu ku bislaado oo labada dhinac ka gaduudto saliidda le ku celcelinaysaa macnaha asaga ku celcelinaya makaantee hada diyaaru noo yahay dhameynayaa saana kusoo dhameynaya insha allah dhammaantood markaan soo dhameeya soo diyaariyo oo sokortaan kusoo gidgidiyay sokorta markaan ku gidgidinaya idin tusaayaa dhaale kadib waa soo diyaarinaya insha allah diyaariyay maasha allah waa kan aansaanu nooga soo baxay oo jeediina umaleena wow bur laga sheekeyn kara maaragteen maahan bur malab nooca ugu macaan ugu qurxoon waaye leedhaha asxaabee haddaa martiqaad yar qabtid maasha allah galabta casariye ugu dhigaan ku dhahay dadkaa martiqaadaysid kaaliska arag ah, ciyaalka sidoo kale aada u anfacayaa because waxaan ku daray ukun caano oo arkaysin laba xaba ukun caano wax walbaan ku daray maasha allah a idin dhaha walaa kaaliskaara wuu kasoo baxay quruxxan ku dhaha isaga dhan suuf suuf camal waa waana goynaya insha allah waa idin tusaaya waa kaas asxaabey haddana waa idin goynaya laga faa-iideysto waa kaasa maasha allah dhexdiisana waa ujeediin si uu bisil yahay ujeediino waa waa idin dhaha wallahi ka maraykan maasha allah waayo waakaasay asxaabteyda walaalayagaa laga faa-iideystay insha allah waa ka saabur qurux badan kaalis kaarag ah eh, macaan ah eh, aa ka helaysiin insha allah waa ka heli doontiin anaa samaysta oo idin tijaabiya maasha allah aada u macaan badan yahay burkaan soo tijaabiya idankan insha allah soo idinku soo baxo iisoo sheega haddii aa ku cusubtaa janaalkay subscribe ii saar soo dhawo gambaleelka furo soo kugu soo dhac video walba cusub oo aan soo dhigo hadduu ilaahay idmo laag saar commenta qurux badan hoos nooga soo qor si shar garey asxaabtaada la wadaag ha naga iloobina subscribe-ka laagta sheerta commentiga wax walba naga iloobina insha allah iskugu kaysoo dardarayaqe <laughs> walaashiina ahay soo dhiirigeliya insha allah ana haddaa ii daawateen videoga oo fule ugu dhiirigelinaya ii tahay wax walba ii tahay because ana waxaan soo gelinayaa wax walba oo aniga maskaxdeyda kasoo micnaha kasoo go-a aan idiin soo gelinaya insha allah oo aan aqaano ilaahay intuu ibaray insha allah idiin soo gelinaya asxaabteyda idankana waxba iga hagranina subscribe-ka laagta sheegta commentiga lacag maahan asxaabeeyay ii saara walaashiina ahay igu soo dhiirigeliya commenti qurux badan laag fiican ii saara maasha allah waa kaasaada walaalahayga burkeeni kusoo dhadhawaada casriye qurux badan maasha allah aa ka heli doontiin idinkana soo sameysta soo idinku soo baxo waa arki doontiin ya farxi waxay sheegaysa run waayo alla ilaha dhihi doontiin insha allah intaasna kaftan waayo insha allah inta aan ku kulmi doono kulankan kulanamida ama video cusub intaa kasoo gelin doono hadduu ilaah idmo sidaas iyo nabadgelyo asalaamu calaykum waraxmatullahi tacaala wabarakaatuh bye bye Your friends but Thank you.